assalomu alaykum bizni kuzatib turgan aziz youtube ishqibozlari bizning подписчиклар biz xudo xohlasa mana birinchi may dehasida e, xayrli ishni boshladik asfalt ya'ni asfalt ta'mirlash ishlari va mahallamiz raisi bilan albatta shuni aytib o'tasiz assalomu alaykum qishloqdoshlar men shu birinchi may mahalla raisiman normanov to'lqinjon mana shu bugun ta'mirtalab bo'lib qolgan yo'llarimizni bugun sozlaymiz deb og'oz qildik nasib bo'lsa safarda yurgan vatandoshlarimiz qishloqdoshlarimiz imkon qadar yordam qilingizlar hissalaringizni qo'shingizlar jamoatimizning tanzimi normatov suhrabjon namoyanda dxa assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz vatandoshlarimiz mana biz shu birinchi may vahdat dehasini asfaltini remont qilmoqchi bo'lib sizlardan iltimos qilib qolamizki iloji boricha dastgiri qilingizlar yordam qilingizlar bu yo'lni remont qilsak boshqa uchun emas o'zimiz uchun qilamiz o'zimizning kelajak uchun qilamiz biz o'tamiz sizlarni bolalaringiz savob ishi ko'piri solsak yo'l qilaylik ana shu narsalarga o'zlaringizning hissalaringizni qo'shishga biz iltimos qilib qolamiz hay iloji boricha dastgir qilingizlar yordam qilingizlar rahmat xudo xohlasa asfaltimiz xudo xohlasa asfaltimiz chegaradan chegaragacha bo'ladi chegaradan chegaragacha bir kilometrdan ziyoti bilan bo'ladi qay qancha ko'p yordam qilsangiz shuncha uzunroq bo'laveradi iloji boricha biz asfalt qilamiz rahmat shunday qilamiz inshaalloh rais sizga katta rahmat rahmat sizga qurbon aliboy nasib bo'lsa shu youtubeda ko'rganlar harakat qilingizlar yordam qilingizlar bizam bir yo'llarimizni ta'mirlab olaylik hammalaringizga rahmat hurmatli bizning aziz obunachilar xudo xohlasa biz e, birinchi ishni boshlagan birinchi versiya masalan ishni qanday boshlagan bo'lsak to yakunigacha biz hamma narsani syomka qilib youtubega yuklab boramiz buni tomosha qilingizlar daskilik qilingizlar va albatta kanalimizga layk bilan qo'llasangiz videomiz keng tarqalishiga yordam berasiz video keng tarqalgandan keyin ko'p bizning aziz e, vatandoshlar qishloqdoshlar ko'radi va bizni daskilik qiladigan umiddamiz hammaga rahmat rahmat sog' bo'ling hamma bir bu kishi kishi kishi to'g'ri fikr mana shu ko'cha ko'cha bo'lmaydi bermaydi bermay qoladi to'g'ri aytadi tushuntirsam kam bo'ladi tushuntirsam kam bo'ladi shuning uchun bir Ne şey var? Çaldın abi. Şey yo unday bo'lmayapti moshin deydi adilni deydi uch yuz so'm deyapti xo'jalikqa yuz so'm shuni ham to'rt yuz so'm bo'ladi qora chiqarib bering nazorat qiladi hamma nazoratni shuning uchun qora chiqarib bering Girerlik geçer. Sayın Çımay'la hem de hafız. Hafızlardan ama. Çok biraz dedim o zaman. Ne ara dövüyor. Çok biraz. Ko'ylagingizni olib chap qilmaymiz-da. Yana nomaqbul bo'lsa aytasizlar. yig'ishtiradigan oltmish o'n besh kishi qo'ydi poligon qulayish kirmadim quron Normal norman aka, Said Muhammad Nosir, Mo'la Nosir, Shoshanbek Ravshat, Po'latov Hasan, G'ulomov Dona, Po'latov Musulmon, Qodir Murod, Qodimlar Muhammad aka, Hamid Musulmon Shermatov Nazir aka, Hurmatov Murod, Qorayev Ergash, nima deysizlar mana shu odamni buloq ma'qul ma'qul maslahat berib maslahat bermanglar boramiz yaxshi gaplarni gapiramiz boshi pulimiz ma'qulmi o'sha ma'qul bularni nima qilib bo'ldi xazinador kim bo'ldi xazinador xazinador pardabon pardabon kechqurun kechqurun jigarni olib keldi opa beraversin opa bo'lmaydi, bir chekkadan. Ha, bir chekkadan. Bir chekka bo'ladi. Shunday. muayil deyapti shunda bir kunda o'ttiz uyni ko'ramiz mumkin yuz uyni ko'ramiz boqila bo'lmasa ham man o'zim ikki yuz so'm uch qo'shib yozib qo'ying o'zim boshlab beray keyin yozib qo'ying qizlarga kamaz mamaz ikki Martabasının reisini yokluk için uzak yıllar maaşı var. Şey Allah. ya? Hani bu. Hemen abi razı bulduk mu? Razı. Kurban sen okur çürük hemasını cüneyt ben. Raşaka cüneyt var. Hattı var. Hocalika yüzsünler. Hocalika yüzsünler. Hadi hocalika. Teknikaya, mayda Üç Uçuşsundan Traktorlarga ustidan qo'ydim aka. Xo'jalikqa kam emasmi? Yana xo'jalik bo'la xo'jalik. Bo'la xo'jalik. Xo'jaliklar bor. Xotini bor, odamga beradi-da bari. Uylangan. Xo'jalik. Xo'jalik bari. Juda bo'lganlar, uyda bo'lganini bilmaydi. Mana men ham berdim, mana. Adilni mana farda aka duoqingizlar bo'ldi mana ming so'm ming so'm ana yashka молодец yashkaga duo bering mana shu yarmatboy qishlog'imizda eng ko'zga ko'ringan yigitlardan ota bobosi ham mana qishloqqa oqsoqollik qilib kelgan mana shu yormatning ham o'g'il qizlari o'z joyida o'z xonadonida obod qilib sog' salomat juft salomat qo'shsha qarisa yarhat va xo'jaligini qo'shsha qarib kelasi ishlariga olloh muvaffaqiyat bersin yana bundan keyinda obro' e'tibor baland bitta xo'jalikda to'rtta xo'jalik o'tirsa bitta oladi yil xo'jaydi qanday oladi Tamam. Birinci yeri judo bo'lgan o'tgan yoqda. Uyi yo'q. Bitta katta gap bitta o'yinlar bo'lsa 100 emas 500 desin. Uyoqni hurmati bilan. Hurmatlari yo'q. Achiki yo'q. Yer o'zida. 100 kadar majburiy. Ha shunda degan. Mullabo qarang, mullabo agar xo'jalikka bergandan keyin moshinaga ham adildimi, shuni ham adildimi? Nima narsasiga? Traktoriga ham adildimi? Traktoriga adildimi? Endi bitta moshina. Bitta traktor bo'lsa Yok hangin yok. Takip edileceğiz. Bak, koysa koysa gönder, Sinasını kabul kıldıklısı kararda icra kılayım. Allah'ım. Hay bu moza mamlaka muvaffakiyet. Aynen. Tamam, bu kaptalar bir gözlerimizde bir maslahat var mıdır şimdi? Kova? Ha. Sen geleceksin, hafta gibi mi? Hasan'ı gören kılıçlar. Kaç kere tamam ya. Thank you.